kello on vartti yli yhdeksän ja kamera on kiinnitetty nyt postin hakumatkaa varten ja taustallahan tuolla näkyy toi torkkali. missään vipata roskat, ei ole jokaisella omaa vaan täällä on tämmöisiä yhteisiä. Jos jäi vasemmalle toi kylän kaivu. Joka pihassa on koiria vahtimassa, ihan turha yrittää mennä toisten pihalle. Eipä siitä ei mulla mitään haluakaan ole, mutta tämmösiä betonuritettuja teitä täällä on. Oikeastaan kaikki kylätiet. Ei ole asfalttia näkynyt, paitsi sitten tuolla isolla tiellä. Ennenhän oli hiekkateitä, mutta iloisesti sutii, kun on kevyt perä. Siellä on kulkukoiria. Seeperin näköinen ja Mastiffin näköinen. Noi on ihan kilttejä, ei ne mitään tee vasemmalle jäi kylän baari ja suoraan edessä toi vihreä halliovi, sen vasemmalla puolella on pienempi ovi, niin siinä on paikallinen kauppa, missä on vähän korkeimmat hinnat kuin noissa muissa kaupoissa. Se on erämaa hinta. Mutta tällaista näkee sitten. Jos joku tulee vastaan, niin se, jonka on helpompi väistää, niin väistää. matkan vasemmalle on tota leipomo. Eli paikallinen leivänvääntäjä. Niin. roskapiste. nami nami. Nyt en mene sinne vaan postiin. 20 rajoitus, harva muistaa, että niin, ollaan varovainen. No niin. Hidastetepsyjä on laitettu. Siinä on koulu suoraan edessä, siinä on se liikunta-alue ja siellä on tommoset rautaportit ja ne on aina lukossa. Sinne ei pääse sisään eikä sieltä pääse ulos ilman avainta siellä näkyy taustalla sitten noita matalampia vuoria. Ja tässä on tämmöinen uusi asuinalue, josta ei ole mennyt kaupaksi varmaan kuin pari-kolme noista asunnoista. Viimeinen tarjous on ollut 36 000 euroa kaikkein pienimmästä tuollaisesta omakotihässäkästä. Ne on omakotitaloja lyöty vaan riviin, jokaisella on pieni piha ja joillain on uima jättää, jos joku heittää tuonne kämpille. On aika paljon hommia koko ajan, mutta kyllä hän on ottavansa tän. Aika silleen tasaisesti kun ajelee, niin hyvin voi. Ei ole mitään hätää, koska nämä osaa kyllä ajaa nämä espanjalaiset. Nämä on yllättävän varovasti. kamera päällä, niin näet kummasta on, kummasta on tota tää tie tonne postille. Kohta pitäisi ruveta vilahtelee se kylä tuolla. Toi ei vielä näy se varsinainen kylä Torskali edessä. Se on just ton kumpareen takana, mikä on tossa nyt keskellä. Mä oon viljelyä ja oliivia ja on oikeastaan kahdenlaista oliivia. On ollut pientä mustaa ja sitten niitä perinteisiä vihreitä, mitä täytetään sitten paprikapössöllä tai kuka milläkin. Mä en tiedä, mä en oikein olivin ystävä. Mä kerran oon maistanut ja totesin, että on for me. se on, mutta täytyy vissiin kysyä siltä talon omistajalta, jos se vaikka tietäisi. Kun no, pellot on sitten tälleen mäkisissä paikoissa, koska nämä kumppaneet on viljelty, niin joillakin taloilla on niin isot hienot nelivetotraktorit, ties kuinka monilla panipyörillä. Ja sitten näillä köyhemmillä on semmoset Katepillarin, katepillarin tota, traktoreita, pieniä traktoreita, missä on telaketju alla, niin niillä menee vaikka melkein pystyseinämään ylös. Niillä ne sitten hitaasti, mutta varmasti sitten kyntää ja tekee mitä sitten tekeekin. Useissa taloissa on vuohia, jos vuohen päälle ajat, niin se on aina 100 euroa. No nyt näkyy toi kylä tuolla takana, sinne mä oon menossa. Eli tota, vuohen päälle jos vahingossakin ajaa, niin se on aina 100. Silloin kun on varoitusmerkki, niin silloin se on kuskin syy. kaikkiin täällä vähän väliin varoitetaan milloin mistäkin, että se on joko lehmä tai vuohi useimmiten, josta varoitetaan. No tosta tulee taas lehmämerkki. Ihan hauska tommonen vähän milkalehmän näköinen. Muistatko se milka suklaa? vasemmalla nyt niin tota paikallinen heinä, heinäkauppa. Sieltä saa ostettua näiden maanviljelijöiden tuotteita. Sitä jonkun verran myös tuodaan sitten tuolta isommista kaupungeista ja maakunnista. Sellaisia tuotteita, mitä täällä ei tuoteta. Villa Nueva, eli uusi kylä, on tota, todellakin uusi kylä, vaikka tällä paikalla on kyllä historiakin, jota mä en nyt tosin muista, mutta mä oon ottanut kuvia tuommoisista esittelytauluista, niin mä voin niitä sitten vaikka laitella, jos sua kiinnostaa, mutta aika vanhahan tää on, että kohta mä ylitän semmoisen vanhan sillan, mikä on tarkoituksella jätetty kapeeksi, että se säilyy omanlaisena ja se tulee nyt tässä mutkassa. Tuossa on kukkia tuossa tien vieressä, siinä kuoli pari vuotta sitten joku pyöräilijä ja tasaseen ne laittaa siihen kukkiin. Mulla on etua jo oikeus, joten muut odottaa. Eipä tässä nyt ole kauhean tunnus. Eli tää silta on, tästäkin on kyllä kuvia sitten erikseen. Yllättäen kaikki on kuvattu. Tää on ihan yksityinen talo tässä ja tommonen sitikka olisi niinku ihan täydellinen meikäläiselle tää. Tämmönen koppisitikka tässä vasemmalla nyt, joka vilkuttaa. kestää ikuisesti. Ja täällähän ei silleen varota kauheasti näitä peltejä, että munkin auto sulautuu hyvin joukkoon sen rekan takia. Tekniikat pelaa, niin se riittää. Ei ole, mitään väliä, miltä auto näyttää ulkopuolelta. Ellei sitten ole joku hyperhieno. Tässä on makea talo tulee nyt tässä muuttas, mä vähän hiljennän. Tämmönen, katoppa. <laughs> se on jo raatoja romu, mutta se on hieno. Vitsi mä tykkään. No, se siitä talosta. Nyt on ylämäkeä ja nyt mä vaan sitten alan nieleskeleen, että mä pidän korvat auki. Tässähän me noustaan semmonen 500 metriä ylöspäin tälle loivasti kiemurelle. Pieniä taloja on siellä täällä ja ihan yllättäen tämäkin vasemmalla, niin kyllä siinä asutaan. Toi, toi ei ole asuintalo, se on joku muutaja. Taloissa on yleensä tommonen yksi liuska katto, eli tota, puolikas harja. Ja piilte yleensä se on päältä. Hyvin harvoin täällä käytetään peltiä. noita kattoja yrittänyt vähän kuvata, jos vaikka himaa joskus, oli se sitten missä hyvänsä, niin rakentaisi joku kopi tai jotain, vaikka joku diaraaman semmoisen, missä on paljon pienoismallitaloja, niin niitä on helppo savesta tehdä ja sitten tekisi tällaisia jostain muoviputkesta tai jostain halkasista, niin saisi noita tiinejä tehdä. Kolmosella mennään vielä, mutta tulee pari kohtaa, että täytyy kakkosellekin vaihtaa. Hyytyy, hyytyy. <laughs> no niin, siinä on eka. Noin. Kotkia ei näy nyt, mutta kyyhkysparvia tuossa kulkee Malagaan asti eikä maksa paljon mitään. Pari euroa suunta. Kuskit on tosi hyviä täällä noissa busseissa. Ja jos kolahtaa, niin useimmiten se on kyllä henkilöautoilijan vika. No niin, no, korvat lukossa. Aha. Siinä on pikkurekku. No, minä tässä vähän hölkkään. tämän parkkiin tuohon seuraavaan uiskakohtaan, niin mä pääsen suoraan siitä postille. Eli kun mä pistän tähän, posti on siellä vasemmalla, se ei tähän näy. eturenkaat on käännettävä niin, että ne näyttää tonne talojen seiniin, jos, jos sattuu, että jarrut ei tiedä ja kaikki muukin lakkaa pitämästä, niin ainakaan ei lähde valumaan tonne alasaan. No niin, tässä olen menen tonne postiin ja palaan hetken päästä.